Tamam videomu çekiyorum. Ay videodayım şimdi ya. Arkadaşlar bugün sizinle size bir program isteyeceğim. Hani şu çiten var ya. Arkadaşlar bak şunu açıyoruz. Şöyle burada açtığınız oyunu gösteriyor. Arkadaşlar ona tıklıyorsunuz. Ben örnek olarak size mayın tarlasını göstereceğim. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar işte mayın tarlasını göstereyim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 40. Şimdi cidden gündemimize girelim arkadaşlar. Mine tarlasına girelim. 40 yazalım. Freeze çana basalım. Sonra cederle A alt yapalım. Olmadıysa yine yapalım. Sonra bu ok tuşuna basalım. Sonra yine cederle A alt yapın. Sonra bu vazoyu değiştirin. Sıfır yapın. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar ben size bugün başka bir oyun göstersem olur mu? Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Arkadaşlar bekleyin 2 dakika. Arkadaşlar yalnız size şu vaktim haftayım. bir çarpını vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yama dalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu birden 9'a kadar ve oyuna girin diyorsunuz ve oluyor bitiyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Arkadaşlar アニバイバイス